那么前面三种呢，只是说它治疗失败的可能性，但是实际上呀，看 t 整个治疗过程当中呀，提到最多的对患者的身体啊风险最大的治疗的并发症或者说是副作用的话，就叫做细胞因子风暴。 前面我们也提到了呀，T 细胞回输回去之后呢，很大量的扩增的一个过程当中呢，特别是到块 T 去识别了癌细胞然后起到一个杀伤的过程当中呢，会释放一系列的细胞因子，它整个杀伤的程度特别的重，释放出来的细胞因子特别的多，产生了异常的一个高峰，于是会产生一系列的级联的炎症的一个反应，这种反应。 可能会引起很多的临床的一些表现，包括有高热呀，一系列的全身系统的一感染，中枢神经系统的损伤，然后出现意识障碍加重，甚至会诱发昏迷等等一些情况的出现。那么这种细胞因子风暴呢，是在 CAR-T 当中提到最严重，也是我们所熟知的一种副作用或者并发症。虽然对以上种种并发症或者风险都有所预期。 也有一系列的治疗或者处理的措施，可以为这个治疗保驾护航。但是实际上，还是有一些情况是我们无法控制和应对的。所以，整个这个 CART 治疗呢，也是有它的风险和副作用所存在的。了解更多医学科普知识，请您关注我。